колеблется душа твоя И открыты телом, как бы между делом Ты уносишься за облака Разметая на ветру книги жизни на листу Все кружится кружишься в танце этом Годы мчались и ползли Многие друзья ушли И не встретишь, не увидишь их уже В этом сне прекрасном Вовсе не опасно Кажется, что вечным будет чего-то Не казаться мелкими и глупыми Я от них отрекся И увидел солнце И в лучах его теперь купаюсь я светло совсем Нереально чист и тонок мир вокруг Здесь живет мечта моя И нисколько не таясь Будто бы не в грезах Словно явью стала вдруг Сон мой так прекрасен Может. пустоте И сознание было где-то вне меня Я лечу, уже лечу Возвращаться не хочу Так легко и сладостно В тиши паря Я прощения не прошу только я